bueno, pues aquí andamos. Eh, vamos de compras a Walmart. Y bueno, este, son las 7.49, aún se ve un poquito. Aquí andamos, andamos por las calles de Dayton, Ohio. Eh, vamos por la avenida Far entre Kettering y Centerville, de aquí de la ciudad de Dayton, Ohio. Y empezamos con el horario de, primavera. Este domingo nos cambió el horario y... Horario de verano. Horario de verano. Entonces, aún se ve un poquito, son 7.49, bueno 7.50, 10 para las 8, pero todavía podemos ver un poco y bueno pues este por las calles de Dayton, Ohio aquí andamos, aquí andamos las avenidas muy bonitas, muy limpio mm. pues todo tranquilo <clears throat> estamos iniciando la semana hoy martes, precisamente hoy martes. Y qué más les podemos compartir, pues ha sido una semana muy tranquila. Em, felices porque ya empezamos con el horario de verano. Ya terminamos eh, esos, esos días de, de bajas temperaturas, de de días de, de nieve. Es muy bonito el invierno, muy muy bonito. Pero esos días de temperaturas muy bajas y días muy extremosos, pues a veces sí. Es un poco difícil. Pero ya, ya estamos acostumbrados. Y todo bonito. Bueno, aquí miren, este, Viene manejando Ale, ahí se ve un poquito. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo estamos? ¿Cómo nos encontramos? Sí. Bueno, pues como decía Loli, nosotros vamos precisamente en una de las avenidas. En estos momentos estamos empezando a entrar en, el área que es llamada Centerville. Estamos para acercarnos a esta área. Y bueno, pues es de semana. El tráfico no es tan pesado. La hora ya, la hora pico la pasado. Y encontramos un tráfico pues no, ligero, no pesado. Yo le llamaría hasta cierto modo normal. Pero bueno, aquí vamos, aquí vamos. Como vemos algunos carros están rebasando y bueno, vamos a una velocidad límite ahorita la intención de poder grabar también un poquito más, ¿verdad? Pero, y aparte que no rebasar el límite de velocidad, definitivamente, eso es lo más, lo más importante. Exactamente, vamos al límite con la mayor precaución también para poderles grabar y compartir como siempre para nosotros es el, el, mayor gusto porque nos encanta, nos encanta tomar fotos, nos encanta tomar videos sobre todo videos también. Y principalmente videos y qué, qué mejor con, con, nuestro nuevo proyecto que estamos con todos ustedes aquí gracias a YouTube que nos permite estar, estar con ustedes a nivel mundial. Compartir un poquito de nuestra experiencia, nuestra vivencia naturalmente aquí en Detroit, Ohio. Eh, pues mostrarles en un momento dado pues como es en este lado de, Estados Unidos, aquí más al norte definitivamente. Que en general el país es un común denominador, pero pues eh, siempre tiene sus características muy especiales un lugar del otro, ¿verdad? Como estamos apreciando, bueno ya no se alcanza a apreciar, pero esta área definitivamente yo considero siempre que es un bosque. Eh, tenemos una cantidad de excesiva, yo le llamaría así, o permisible de, árboles, de follaje. Bueno, pues no es, no es un desierto, por, hacer, por decirlo en contraste, ¿verdad? De hecho, sí vamos atravesando prácticamente, como dices, es un bosque. Efectivamente. Es un área muy bonita. Una área muy, muy bonita. Así es. Y sobre todo pues que ya las temperaturas extremadamente bajas ya las estamos dejando atrás. Ahorita ya tenemos una temperatura en, grados Fahrenheit de 46 grados exactamente, lo acabo de apreciar en uno de los indicadores de temperatura. Termómetro. Termómetro, bueno sí, un termómetro digital diría yo, y estaba, estaba costado aquí de la avenida. Bueno, bueno, como les comento, este ya es el área de Centerville para ser exactos. Sí, estamos en el mero, mero centro. Bueno, de hecho, perdón que te interrumpa, de hecho desde más atrás ya habíamos entrado al área de Centerville, pero estamos en este preciso momento pasando por lo que es el centro, o sea, el centro, centro de Centerville. Centerville una, zona, una zona muy bonita para vivir, tranquila, para... Cómoda. Sí. Exactamente. Y, bueno, pues este, aprovechamos para todos los que ven este video a nivel mundial. Les enviamos un, un saludo, ¿por qué no? Y gracias, gracias por siempre ver nuestros videos. Gracias por seguirnos. igual así como nosotros disfrutamos cada video que vemos, igual deseamos que ustedes este, disfruten, perdón, que disfruten, como dice Ale, nuestras experiencias y nuestras vivencias y nuestras pato aventuras de nuestra vida aquí en Estados Unidos bueno miren aquí vamos por una bajadita esta área exactamente les comento algo de esta avenida. Esta avenida es muy, muy, conocida porque cuando se festeja el 4 de julio, que es el día de la independencia de aquí de Estados Unidos, esta avenida es donde exactamente hacen, hacen un desfile muy bonito. Casi por lo regular, perdón, se me movió el teléfono este, siempre procuramos de venir a, este festival el día precisamente 4 de julio. Es muy, muy bonito. Toda la avenida se cierra. Sí. Es Bueno, no, toda, no toda definitivamente, eh, sino una parte muy, muy, muy grande. Ay ah, caramba, un cristiano cruzando la avenida y con luz verde. Caramba, qué riesgo, ¿verdad? Pero en fin también aquí, aquí no es la excepción. <laughs> Escasamente se ve quizá un, 1%. No falta el loquito que se aviente. o que lleva mucha prisa. Perdón por la palabra de loco, pero pues sí, a pues veces todos en un momento nos nos este, nos da la locura como la persona que acaba de atravesar porque eso no está eso no está permitido aquí eso sí lo ve la policía la policía lo para y lo va a mandar a corte. Si una multa que va a tener que pagar. <laughs> Exactamente, eso no está permitido así como se aventó. Este... Aquí solamente se permite cruzar definitivamente en los cruces permitidos, valga la redundancia. Si nosotros cruzamos en cualquier punto en el cual se nos antoja, pues no, no podemos. ¿Por qué? Pues si la policía nos ve, nos va a y nos manda a corte y bueno, pues no es bueno, no es bueno, definitivamente, definitivamente. De hecho, completando lo que estamos hablando es es este, sí es problema porque hay una área donde está el paso peatonal donde donde, obviamente debemos de pasar, debemos de, pedir el paso, tocamos un botón ahí en la esquina, digamos por ejemplo, por ejemplo aquí donde estoy señalando, digamos cuando quiero no pasar, ahí está este, el paso donde nosotros debemos de pedirlo por medio de un botón, lo tocamos. se nos da, se nos da este, perdón, se nos da el, paso, esperamos a que, que nos dé el paso con, un muñequito que se, se, ve ahí en el, en el semáforo de color blanco, se prende en blanco. Cuando ese muñequito ya se prende, es cuando nosotros como personas tenemos el paso autorizado e incluso cuando ya se nos está terminando el tiempo se pasa a color amarillo entonces debemos de dar el paso rápido para que cuando ya se nos termine pues ya no tengamos ningún problema para la circulación de los automóviles porque obviamente ellos se encuentran en el, en el, momento ya de circular es como ahorita miren ahorita tenemos el semáforo rojo entonces si nosotros queremos pasar pues obviamente aquí en la esquina donde les estoy indicando con mi dedo tenemos que pedir el paso aquí sí es es algo que nosotros debemos de, seguir conforme al reglamento a la ley en otros lados por ejemplo hablando nosotros somos de México allá no respetamos los pasos allá no respetamos pues este la que es la, ley, lo que es este reglamento. Mm, a veces, como ahorita el señor que se atravesó, a veces a nosotros en México igual se nos hace fácil y se atraviesa uno sin nada. Y eso no es, no es bueno, eso no es correcto. Debemos de respetar el momento en que debemos de pasar, que nos autorizan, Entonces, bueno, pues seguimos aquí, ya casi casi llegamos. Esta área también, déjenme decirles que es un área muy bonita. Estamos ya en el área de, de, todo lo que es los, los restaurantes, este, negocios, de todo, oficinas. Esta área se le llama el Dayton Mall. Aquí encontramos un mall grandísimo. Bueno, hay varios, ¿verdad? Pero aquí está uno de los de los, que nos corresponden es uno, grande. No, este mall que tenemos aquí es, es este, es el movimiento. Me moví, perdón. Eh, les comentaba que el mall es, este, no es, las tiendas no es exterior que andamos fuera, este es, este es este cubierto y está muy bonito está muy grande miren del lado izquierdo ya exactamente se ve parte de todos los, los negocios restaurantes tiendas comerciales y de este lado de este lado ya está el mundo bueno aquí andamos próximamente llegando a, la tienda de Walmart a comprar un poco de mandado ya nos agarró más la noche y aquí vamos aquí vamos Vamos tranquilos, no vamos corriendo, vamos bien. En una noche, una noche bonita con un clima muy, muy bueno. No, frío, no calor. vamos vamos ahora sí ya nos agarró la noche ni tanto, fíjense que son las 2 Y exactamente del lado derecho es donde nos encontramos, donde es el mall. Pero ahorita ya dimos vuelta y vamos llegando a la tienda de... Uy, uy, cuidado. Este carro está muy salido demasiado. entrar al mall, pero se dieron cuenta que estaba muy salido de frente, demasiado. ese es el problema que, que luego a veces se salen demasiado, no, no, no, no, toman su, distancia, <laughs> como decimos. Bueno, con esto damos por finalizar este video. y hemos llegado a la tienda de Walmart. vamos a estacionarnos y bueno, nos despedimos y que tengan bonita noche. Saludos para todos y nos vemos en el próximo video y por favor denle un like si les gusta el video, dejen comentarios si les gusta el video y si no les gusta también por favor dejen un comentario para nosotros es muy importante y Suscríbanse por favor y gracias por seguirnos, gracias por ver nuestros videos. Nos vemos en el próximo video. Que tengan una maravillosa noche llena de felicidad. Sonrían a la vida y así serán mucho muy felices. Buenas noches.